بناء العود بالنسبة لي هو السينوغرافي هي شيء أساسي في بتمشي آه، مع آه، رؤية المخرج يعني ما في يقول انه يعني عادة بكون السينوغراف هو بيكون النص انوجد بكون الممثلين انوجدوا بكون المخرج موجود وبيتصلوا بسينوغراف ليعملون الشغل انا بحس يعني بهذا الترتيب ولا مرة بقدر بشتغل بهذا الاسلوب الفكره تبع الورشه بلشت انه عايزين آه، كونه عادة أي حدا عم باله يعمل مسرح ليكون عنده إنتاج هذا عم يكون صعب أو ممكن يكون عنده إنتاج بس مش أي حد بيقدر يحصل على إنتاج بسهولة ف... ودائما فكرة إنه لو ما فيش فلوس ما بنقدرش نعمل مسرح لو ما فيش فلوس ما بنقدرش نعمل set، ما, ما فيش فلوس ما بنقدرش نعمل costume فالفكره بلشت من هذا المحل انه هات لنعمل ست بلا budget بلا اي شيء مش بمسرح وب minimum budget اليوم حنشتغل حاجات تشتغل لخمسه آه، اختيار المكان هون انه انا بعرف انه في آه، جزء كبير من الديكورات القديمه او الاكسسوارات او الزباله اللي المفروض تترمي بعد هيك آه، موجوده بهذا المكان فهذا كان سبب الأساسي لاختيارنا هذا المحل وجربنا أنه نشتغل عليه على أنه مش مسرح أول أسبوع فاللي هو ناس اختارت جوا ناس اختارت تحت ناس اختارت ما كان بدي حدا يشتغل على ال stage. ووصلنا لمحل انه آه، في عندي ست اشخاص عم يشتغلوا كل واحد لازم يعمل ست فباول اسبوع كل واحد عمل ست آه، من الزباله الموجوده فينا نعتبر وبعد ما خلصوا ال set تبعهم كان عندي يعني مسموحات وممنوعات بهذا الشغل الممنوعات هي انه ممنوع نستخدم ال object الموجوده بنفس الطريقه يعني اذا طاوله ما نستخدمها كطاوله اذا كرسي ما نستخدمه ككرسي هات لنشوف شو فينا نعمل وما كان بدي اشتغل على نص لانه كنت بعتبر يعني الفكره من الشغل هلا هو الى حد ما جرب شوف القدرات تبع الكرياسيون كيف كيف قادرين يعملوا تاليف او كيف قادرين آه، يبنوا شيء من غير آه، ما يكون في قصه بايدهم ممكن اقول حاجه هو ده مش داخل لجوه قوي إيه؟ السات مش راجع لورا قوي هو ده اخرنا كيف عشان في الشاشه اللي هتنزل يعني مش عايزاه يرجع مش عايزاه يطلع قدام لا ما هو برضه يطلع قدام في حاجات كده ما بالظبط هو بصي هو هيك آه، الفكره الثانيه اللي كانت امبارح آه، هو انه نحن دلوقتي على مسرح على خشبه مسرح والست سات اللي عملتوها آه، بدي تجمعوها بمكان واحد وتطلع منها ست واحد طبعا خافوا بالاول كانوا شوي ضايعين بمحل وبتخيل بين امبارح واليوم قدروا يوصلوا لنتيجه معقوله بغض النظر عن المعنى بغض النظر اذا هذا تركيب بس او تشكيل بال عم بحكي بصري بس ما عمليه طيب يا جاسم ايوه امسك السلم وروح بقى مع هناك خليه يمين خليه يمين معنا ايوه ايوه ارفع بعتيه كمان بعتيه هوب بعتيه مش هيغلطوا ثبت ايدك طيب